अभी बज रहे हैं ढाई और सबसे पहले मुझे नाश्ता बनाना है सो लेट्स गो sabe. आपके भाई का बिल्कुल लाइट नाश्ता बन चुका है और अभी नाश्ता करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन है मैंने शुरू भी कर दिया है का लोकली माइक चला सो आई दिस माउस सबसे पहले इसके अंदर से निकलता है सिर्फ एक माउस वो भी पन्नी के साथ जो पन्नी मेरी अंदर ही रह चुकी थी तो इस पन्नी बॉक्स को हम रख देते हैं साइड पे नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये वीडियो कुछ अनबॉक्सिंग टाइप हो रही है